海上群居徘徊，干净的海洋是否还能变回来？你我一起来拯救别嫌麻烦。这片土地的蓝色已超载，再把干净的海洋变回来。我妈妈笑着拧，妈妈把垃圾变风金，保护地球的子民，就该有这份责任心。刚 reject 把环境污染消灭。 星球的极边快濒临极限，生存空间被人类压迫到了边界，环境保护，你我来过，一棵棵被砍倒的树木只能靠我们来守护。海底生物食物中毒，塑胶船都吞下了，毒，鱼人明明游在水里，但却哪里都不能去。 海上去只徘徊，干净的海洋是否还能变回来？你我一起来拯救，别嫌麻烦。这片土地的蓝色已超载，再把干净的海洋变回来。 星球的起边快濒临极限，生存空间被人类压迫到了边界，环境保护，你我来过一棵棵被砍倒的树木，只能靠我们来守护。海底生物食物中毒，塑胶全都吞下了，毒。鱼人明明游在水里，但却哪里都不能去。我们是妈妈笑着拧把没把现了变空军，同为地球的子民，就该有这份责任。行动 reject，让环境污染消灭，这个星球的。 生存空间被人类压迫到了边界，环境保护。你我来过一棵棵被砍倒的树木，只能靠我们来守护。海底生物食物中毒，塑胶全都吞下了，多余人。 我们妈妈保小精灵，我没办法再变黄金。同为地球的子民，就该有这份责任，行动 reject 把环境污染消灭。这个星球的极点快濒临极限，生存空间被人类压迫到了边界。环境保护，你我来过一棵棵被砍倒的树木只能靠我们来守护。海底生物食物中毒，塑胶全都吞下了肚。鱼人明明游的水。